lamentablemente se utiliza la palabra político como un baldón o como un insulto. Yo me reclamo político porque tengo un concepto distinto, porque lo que ocurre es que hay distintas clases de políticos, y eso podemos entrar a discutir, pero por ser político, ser un sinvergüenza, no estoy de acuerdo. Y sobre todo porque es muy cómodo para la mentalidad media encontrar al chivo expiatorio, el político, y se olvida del banquero, se olvida del empresario que trinca subvenciones del Estado, se olvida del que no paga los impuestos, cogen al político. Y la cuestión...